Christians and Muslims trading with each other at this market in Boda, a small town in the southwest of the Central African Republic, is nothing short of a miracle. Years ago they lived peacefully in their separate quarters, but recent fighting between rebel groups caused a lot of friction between the two communities, who were then divided by what became known as the Red Line. But recently, two Christian pastors tried to bring the two sides together by crossing the Red Line to offer forgiveness, some Muslim leaders welcomed their efforts and suggested that both sides start to do business with each other at the local market. In 2012, Muslim militias conquered most of the Central African Republic, with Muslims living in Boda joining the militia to attack Christians. Peacekeeping troops arrived in 2014, forcing the militias to retreat, but leaving behind local Muslims. Boda's Christians were filled with anger and hatred towards these Muslims for the atrocities committed during the town's occupation by the militia. two leaders wanted to break the tension between the two communities. Cet espace-là, c'est la ligne rouge où les chrétiens ne pouvaient pas franchir pour aller dans le camp musulman. Et les, musulmans aussi ne pouvaient pas franchir pour aller vers, les, les, les chrétiens. Traverser cette ligne, c'est exposer sa vie Uh, but that was just what Pastor Pierre and Pastor Jean did. They crossed the red line to try and broker peace. That was in March 2014, after thousands of Christians had been chased from their homes by the militia and forced to live in poor conditions in makeshift camps while the Muslim quarter was protected by a peacekeeping force of international soldiers. The situation was tense. Around this time, the two Christian leaders attended a seminar on reconciliation organised by the Christian charity Open Doors at a local church. Part of the training dealt with forgiveness, and this inspired the two men. Après cette formation, comme on avait appris parler du pardon, et nous avons accepté de pardonner aussi les autres parce qu'ils nous ont fait du mal. On a perdu pas mal de, euh, de choses, même les maisons, même les matériels, tout ça là. Quand on se réfère euh, à la parole de Dieu qu'il faut pardonner les ennemis, et cela nous a touchés au cœur pour pardonner aussi ses frères. At this place, where this truck full of people is now passing peacefully by, there used to be an invisible red line, with both sides guarded by armed men. place-là, cette ligne-là, quand tu franchis, mets-toi à l'idée que ou euh, on, te tire dessus, ou on vient te saisir et puis on t'amène dans, dans le QG, dans leur quartier général. <laughs> Euh, nous sommes allés tranquillement, tranquillement vers eux. Et lorsque on s'approchait d'eux, voilà, les, papas étaient sortis au bord de la route et nous sommes venus les, saluer, on s'est donné des baisers. Euh, et puis on a commencé à leur euh, vraiment prouver notre amour vis-à-vis d'eux. The two pastors had made the first move, but on both sides there were still people who wanted revenge rather than reconciliation. Therefore, the pastors suggested that Christians and Muslims do business with each other Ah, ah, nous, en tant que pasteurs, on jouait la médiation. On, exhortait les gens à venir vendre clandestinement euh, de, quoi manger. Le manioc, euh, le bois de chauffage. On a créé un petit marché là où les gens qui venaient de, de Brousse vendaient leurs euh, marchandises et puis ceux si, euh, allaient aussi acheter de, quoi manger pour, pour, leur vie. C'était comme ça que nous avons tenté d'amener les gens progressivement à se, à à se réconcilier. Et j'ai dit oui. The two men succeeded in bringing Muslim, Catholic and Protestant leaders together and as a group they convinced most of the people in Boda to be fully reconciled. Perso aga aboitin zapa aguli azameni bumbi sara tene platform interreligieuse na sese ala chimbi tere a trois yeso protestant musulman catholique ibumbi tere e zambe ni kundu na sese so e mu wango na i asara laso e ke approche tere yeke gbo tere e ke kangbi ko bena pochi ye a asara ke vraiment ni a agbacha avantage so i warna chi eh, peso gbacha nzoni mingi so na warna ni aicha njona ke da mingi so i e wara peko ti pes waga i e ba paravan kangbi ayeke da mbege na mbege sewa ti mo so lo yeke ta rapproché ti mo mo na lo des années ala ba tere ape mais par rapport na pes so asara asara yeke ala tingbi tere ala gbu tere ala yeke toto